De acuerdo con los datos de búsqueda de 2018 de Yahoo, el tercero más joven, el príncipe Louis, nació en abril de este año. Mientras tanto, el nuevo esposo de Meghan, el príncipe Harry y la princesa Eugenie, que se casaron con Jack Brooksbank en octubre, completan los cinco primeros. La boda de la princesa Eugenia este otoño seguramente la ha llevado a la lista de popularidad real, ya que ni siquiera se presentó en 2017. La princesa Charlotte también ha subido las listas, en 9 puntos, tal vez debido a todas esas fotos adorables. Mientras que la hermana de Kate, Pippa Middleton, ha bajado 7 rangos, llegando a estar entre los 10 primeros. Este año ha sido el año de la realeza, con dos bodas, un bebé real, el príncipe Luis, su bautizo y el anuncio del bebé de Meghan y Harry pero el Markle Sparkle ha tenido un control innegable sobre las carteras del público, con cualquier atuendo que se ve la duquesa en la venta. Y con la boda, su drama familiar, su primera gira real en el extranjero, el reciente anuncio de embarazo y una disputa real con Kate, es probable que Meghan se mantenga en la mejor posición para el próximo año. Cuando se trata de los términos más buscados relacionados con la realeza, esto tiene hitos clave que abarcan, como bodas y embarazos, así como la moda y simplemente aquellos que solo intentan aprender la edad real. Comparando las dos bodas reales de 2018, Meghan Markle y Harry salieron en la primera posición, con Eugenie Hax en la quinta posición. El vestido de novia de Meghan fue buscado en la sexta posición y el de Eugenie en la séptima podría decirse que uno de los momentos reales más icónicos y quizás inesperados de 2018 fue Reverendo Michael Curry, predicador de la boda real de Meghan y Harry, quien se perdió el top 10 en la posición 11. Alison Coldridge, editora de Yahoo Style, dijo, Meghan Markle ha intrigado y atraído al público a lo largo de 2018. Ella tiene una historia de fondo y familiares dispuestos a vender historias sobre ella, mientras que ella está tratando de establecer su posición en, posiblemente, la familia más famosa del mundo.